Victoria, vous allez nous présenter cette personne. Nous sommes devant l'ambassade de, Russie à Paris. Et donc, euh, toujours le, mouvement de, grève euh, de la faim. Et ce monsieur, donc pour euh, Oleg Sansov, est là depuis quatre jours. Oui, et exact. En même temps, il va nous parler parce qu'il connaît un petit peu ce, système de répression. Il en a subi les conséquences. Donc moi, j'aimerais qu'il nous, se présente tout d'abord pour nous dire qui il est et pourquoi il est là aussi. Ну, э, вы знаете, почему вы здесь, они хотят узнать, а кто вы, и вам надо представить себя, зачем же вы здесь, и чтобы защищать э, что, и как вас зовут, э, во-первых. Э, Рамазан Есергепов, главный редактор газеты «Алмата-Инфо» из Казахстана. Alors, il s'appelle Ramazan Yeh, euh, je ne sais pas très bien son nom. C'est le rédacteur en chef euh, d'un journal du Kazakhstan. Alors, il est journaliste, voilà, et rédacteur en chef d'un journal du Kazakhstan. Alors donc même les journalistes sont atteints là-bas, donc la liberté d'expression. Donc qu'est-ce qu'il a, euh, qu'est-ce qui le caractérise justement par rapport à cette action Qu'est-ce qui a été mené contre lui Он говорит, что даже э, журналисты, которые живут в Казахстане, они тоже репрессии есть против их. И э, как, э, что произошло с вами? Ну, во-первых, я был осужден по политической статье на три года. Il a, été, jugé déjà pour un article et euh, condamné, il a fait trois ans de prison президентом э, Казахстана Назарбаевым и его преступным окружением? Эм, извините, можно еще? Э, я был осужден на три года за э, политическую статью «Кто управляет нашей страной?» президента РКНБ. Меня за это осудили на три года. Oui, et euh, dans, dans son article euh, où par cet article-là, il a été condamné à trois ans, il a fait trois ans de prison. После того, э, это в прошлом году, в 2017 году, Et l'année dernière, когда я стал встречаться с иностранными послами, находящимися в Казахстане, quand il a commencé à rencontrer des euh, ambassadeurs étrangers au Kazakhstan, где обвинял президента, его окружение в преступлениях, où euh, on reprochait euh, les, les crimes au président euh, du Kazakhstan, политической расправе над политическими оппонентами, euh, où on parlait des, des opposants politiques, расстреле нефтяников, рабочих, работающих в нефтяной промышленности. Et euh, il a divulgué aussi que des euh, ouvriers qui travaillent pour le pétrole ont été euh, abattus незаконных осуждений гражданских активистов. Et que des activistes aussi ont été euh, condamnés euh, d'une manière illégale. Э, передавал заявление через послов главам государств ОБСЕ, Евросоюза, Европарламента. Et euh, il a écrit également, bah, il a diffusé l'information auprès de, euh, de l'Europe et d'autres pays. И э, когда я поехал уже по очередному кругу встречаться с послами, меня в поезде пытались убить. Et quand il est allé, il a pris le train pour rencontrer ses, euh, l'en- euh, ses ambassadeurs. Il a eu, il y a eu une tentative d'assassinat contre lui euh, dans le train et il a été poignardé. Э, э, По мне вышло э, впервые в мире э, два решения. Это по уголовному за то, что меня незаконно посадили, и по гражданскому, где я лишние сутки сидел. Alors euh, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il, a, euh, il y a eu deux, euh, au, au niveau de l'ONU, il y a eu deux décisions qui ont été prises, euh, comme quoi il avait été euh, condamné d'une manière illégale. Et euh, второй, Гражданское дело. Меня лишние сутки продержали в тюрьме. et comme quoi euh, donc on l'avait détenu euh, en trop, euh, on l'a détenu un jour de plus en prison. Donc il a, il a- il a été, euh, le, le président a été condamné pour ça du Kazakhstan. Это что вас э, арестовали и, Да, и мне, э, другой мне, в тю- размер? ли- лишние, мне лишние сутки продержали в тюрьме. Да, и другой, что это А было? уголовное дело, которое э, сфабриковали вот за эту статью. Et il parle aussi parce qu'il a fait la grève de la faim euh, en prison également. Вот я главный редактор данной газеты, Вот эта статья, кто управляет нашей страной, президент или КНБ. Donc, et qu'il a été, enfin, il a été euh, arrêté et condamné parce qu'il a écrit cet article. К- КНБ. КГБ, можно сказать. Et euh, donc euh, cet article concerne euh, le, le- le président du Kazakhstan. Et il dit euh, qui euh, gouverne le Kazakhstan. Est-ce que c'est le président ou euh, le, le, le KGB local, de, enfin, le- de- Вот за- officiel du pays du Kazakhstan Вот за эту статью меня осудили на три года. Et donc euh, pour ça, il a eu trois ans de, de prison. И есть решение э, Организации Объединенных Наций, Комитета по правам человека, Et l'Organisation des défenses des droits de l'homme где меня оправдали. ont, euh, l'ont, euh, ont justifié que c'était illégal de le condamner pour cet article à trois ans, plus de l'avoir détenu en plus longtemps que ce Oui, qui était une journée prévu. de plus. Voilà. И за то, что меня незаконно осудили и лишние сутки продержали в тюрьме, мне должны были из- э, отменить уголовное дело, извиниться и выплатить денежную компенсацию за незаконное осуждение. Donc, euh, décision avait été prise à cela. Ils auraient dû le payer, non seulement lui donner une certaine somme de compensation, et il aurait dû aussi euh, bah, recevoir des excuses publiques, également euh, transmises euh, dans- par les médias. Mm. Est-ce qu'il continue son métier là-bas et comment est-il venu en France Ам, нд- Вы продолжаете вашу работу туда, и как вы э, э, достали, как вы приехали во Францию? А значит, вот после покушения, э, после покушения, когда, когда хотели меня убить, Après euh, la, la- la tentative d'assassinat, мне должны были сделать операцию il на devait lui ноге. faire une opération euh, parce qu'il a, il a subi, euh, euh, je veux dire, il a, maintenant il boite toujours et il devait subir une opération. Но в связи с проведением Экспо, Экспо, Астана Экспо, э, выставка э, 2017, Ас- Астана 2017, Il dit qu'il y avait, Expo. il y avait eu sur place une, euh, une exposition да, экспо, э, должны были приехать главы государства. И là-bas devait venir le, le, quelqu'un du, du gouvernement. Э, я хотел с ними встретиться и рассказать о ситуации в Казахстане. Э, Il voulait le rencontrer et parler de la situation au Kazakhstan. И мне, чтобы не было э, лишнего шума, отказали проведение операции. Et euh, ils ont euh, они отказали? Да, да, э, руководство страны. Donc, il dit que Министерство. La, que, le, que les, les présidents ont refusé qu'il puisse être, euh, avoir une opération. После этого я организовал а, а, акцию «Марш», марш пеший марш, акция. Une marche. где направили заявление, ну, 5 километров прошли акция, пешая акция. 5 километров примерно. Вы dites de километров, à peu près une marche de 5 километров. Прошли с активистами. Человек 30 было. Des activistes, à peu près 30 euh, personnes. А, и сдали заявление э, на почту для глав государств, ОБСЕ, Евросоюза. Ils ont, envoyé euh, des, euh, partout euh, Евро... на почту, Europe, на почту. par la poste. la poste. А, заявление главам государств Канады, Америки, Франции, pays, en fait. Э, Италии, Германии, Великобритании, всем членам главных государств ОБСЕ. Э, вот. И после этого сфабриковали, хотели еще уголовное дело на меня. И после этой акции. После этой акции что они хотели? Новое уголовное дело на меня сфабриковать. Эм, новое уголовное... Новое уголовное дело хотели на меня сфабриковать. Хотели меня посадить в тюрьму. Ouais, ils ont voulu, suite à cela, encore euh, le, le- le mettre en prison. Après Я la от них marche. вырвался. Меня, ну, il a, pu, вырвался. il a pu se... se- enfin, Э, С Éviter. учетом, да, с учетом тяжелого состояния э, меня пола- хотели положить в больницу, а на другое утро в суд Ils ont осудить. voulu, euh, parce qu'il était en- pas en bonne santé, Oui, oui. ils ont voulu le, euh, euh, le- le- le mettre dans un hôpital et juste après le juger. И я, Э, с учетом того, что мне не хотели операцию делать, взял заранее билеты в Париж. Comme quoi il voulait pas lui faire son opération, ce qui, il a pris un billet euh, pour Paris. И э, прилетел сюда, в Париж, 3 э, августа Il est arrivé à Paris. 2017 года. Le 3 août. и пошел своим друзьям, репортеру Сенс Frontiers. Это РСФ, РСФ, Et il est allé международная voir правозащитная организация. Reporters sans frontières, qui, euh, qui une or- l'organisation qui l'a toujours Paris. soutenu à Paris. Они ко мне приезжали в тюрьму, они и комитет журналистов Америки приезжали, когда я сидел в тюрьме. Quand- et il était en contact constant avec eux. Ils étaient venus lui rendre visite lorsqu'il avait fait ses trois ans en, euh, de prison au Kazakhstan. И я подал э, заявление на политическое убежище. Et il a demandé ici euh, le, le statut de réfugié politique. И мне предоставили политубежище, и я живу в доме журналистов. Il a reçu et il habite dans la maison des journalistes. Где э, публикую, уже вышло 80 номеров, фейсбучный проект газета «Алмата-Инфо». Только фейсбучный вариант. Et il a déjà écrit 84 Parfait. articles sur euh, la variant, une, en- une variante du journal sur Facebook. 80 номеров вышло. Voici За le год. décès 80 номеров. Oui, 84, voici 84 numéros qui sont euh, partis. Donc, euh, Qu'on et- peut lire. Oui. Donc on mettra, euh, on mettra le lien. Можно читать их. Да, pourra mettre читать le lien. это, да. Oui, М, Большая, очень большая аудитория, можно читать. Bien свободный. Sûr, on peut lire. Il, y a plein, il a un auditoire important. Да, там э, порядка двух миллионов. Поэтому можно знакомиться с материалами, где я также продолжаю борьбу с авторитарным режимом, с коррупционерами. Il dit qu'on peut continuer à voir son combat et, et lire les articles sur ce qu'il fait euh, quand il dévoile ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et il a dit aussi qu'il a à peu près 2 millions de, de suiveurs. И вот мы с одной известной, награжденной многими Э, международными наградами правозащитницы Мутабар Таджибаевой. Э, а, мы с одной известной Ils sont l'un des plus connus э, правозащитницей, défenseurs des droits, проживающего во Франции, qui vivent en France, награжденная многими международными званиями. Ok, ils ont été récompensés par bah, de, de nombreux titres. Создали международный комитет. Ils ont créé un comité euh, euh, international. За чистоту международного правозащитного движения. nettoyage, c'est le- ce qu'on avait parlé tout à l'heure, euh, pour la défense des droits de l'homme. И э, этот комитет с, три- э, с 7 э, сентября Et ce comité, depuis le 7 euh, septembre, мы проводим международную эстафетную политическую голодовку. ils, euh, ils ont organisé une chaîne de grève de la faim. Et euh, là, в которой участвуют euh, où participent э, правозащитники, des, euh, des défenseurs des droits, гражданские активисты des activistes citoyens Центральной Азии. de toute l'Asie centrale. А Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан. И по, э, из порядка более 10 стран À peu près 10 pays. проводим от 7 сентября до конца года De- du 7 septembre jusqu'à la fin de l'année. политическую голодовку, в том числе и за Олега Сенцова. В том числе и за Олега Сенцова. А также Et au nombre des revendications, il y a aussi euh, la libération d'Oleg Sentsov. А также гражданских активистов, et aussi d'activistes, de, de, citoyens activistes которые у нас незаконно осуждены, qui ont été euh, jugés de manière illégale Центральной Азии. de l'Asie centrale. Э, каждый день 2-3 человека проводит голодовку эстафетную. Euh, qui font euh, la chaîne euh, de la grève lapin. Э, я узнал из интернета, Il a su par internet. что Для э, э, с 14 сентября Il a- э, проводит э, француз, э, ну, представитель французской общественности a appris par политическую Internet голодовку, поддержку Сенцова. qu'il y avait à Paris une grève de la faim qui avait commencé le 14 septembre pour euh, défendre Oleg Sentsov et les 70 prisonniers ukrainiens. Pour Et- la libération. Voilà pour leur libération en face de l'ambassade de Russie. Франция единственная страна, в La, мире, la France est le seul pays dans le monde которое возле посольства России проводит акцию. qui fait à côté même de l'ambassade de Russie une action. Я познакомился с Кристофом, Il a fait la connaissance de Christophe. сказал, что у меня время будет в пятницу, потому что я в четверг выпускаю газету, а в пятницу начну голодовать. Il avait dit qu'il avait du temps euh, le vendredi et le vendredi il a commencé sa grève de la faim. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que la grève de la faim, elle est tournante. C'est au départ 24 heures chaque personne qui vient prendre Voilà, le relais c'était chaque ça. jour. Mais lui, ben, un record. Là, il Oui, est- on exactement. peut parler de. C'est triste de parler de dire record, mais en tout cas, lui, il s'investit continue. pour 4 jours. Là, ça fait déjà Voilà, 4 c'est jours. son quatrième jour de grève de la faim. Mm. Рамазан, c'est ton, это твой четвертый день. Да, э, Вы- я с пятницы э, по сегодняшний день провожу голодовку. Вон там есть палатка, вот, вот за этим зданием, э, где я там ночью сплю. Ну, Il dit que depuis vendredi, bah, il fait la grève de la faim et il dort dans la tente qui se trouve juste derrière euh, la fontaine. Ouais. Euh, Tout le monde se relaie, justement. Exactement. Да, а представители э, э, французской интеллигенции приходят утром э, с 9 до 9. Здесь находятся, а потом уходят домой. Et euh, il dit que l'intelligentsia, elle, elle vient ici, enfin les, euh, les personnalités, à partir de 9h, Stevati, до 9 вечера примерно. Потом, потом до утра дома проводит. Ну, с 9 вечера, вечера до 9 утра дома, голодовку, и потом сюда приезжает. Э, с 9 вечера, вечера, вечера. Э, до 9 утра. Э, ну, потом приезжает сюда дома, а потом приезжает сюда. Передавать эстафету. Oui, ils disent qu'ils font le relais, ils arrivent à 9h du soir jusqu'à 9h du matin. Et après, ils donnent le relais le matin. Oui, voilà, c'est ce qu'on a vu sur Internet, puisque Christophe Rougia fait euh, justement euh, étalage de tout ça. Et c'est, moi je trouve que pour, lui, c'était tout à fait normal qu'il prennent euh, prenne cette défense de, des artistes, des gens qui justement sont, sont ont, de la répression dans le monde entier. Et là justement, c'est le gouvernement Poutine là, qui ne veut pas lâcher, apparemment. И эм, э, он говорит, он понимает так, э, твою акцию сейчас, и он э, спрашивает, это Путин сейчас, который не хочет э, что-то делать. Да, он э, на все призывы э, ну, и руководителей государств, э, и, и, и, и в том числе э, э, Макрона, президента Франции, э, Меркель, э, Евросоюза, Европарламента обращение не обращает внимания. personne, et il parle aussi, euh, que ce soit notre gouvernement, que ce soit les autres gouvernements, ils, ils ne ils font pas attention à ce qui se passe, euh, ça ne les intéresse pas en fait. Oui. А, считает, что он осу- осужден по тяжкой статье, поэтому э, считает нет необходимости его освобождать. Donc euh, il trouve, il y a, il trouve pas le, je veux dire, l'obligation euh, de, de le libérer. Oui, de- de- d'enta- d'entamer des pourparlers euh, plus approfondis pour pouvoir euh, euh, peut-être faire un blocus contre le gouvernement russe. Да, они не настаивают, чтобы э, блокус, понимаешь, делать на, против э, России, чтобы угрозить или так далее. А, Никто Я ничего же- не делает. Но, видите, э, малая активность. Вот только Франция, Dit peu d'action самая sauf la активная. France. Только Франция. Dit И, да, только- Il n'y a que la France qui, euh, qui, qui fait- qui a, qui a fait Le cette pays des action. droits de l'homme, Voilà. А, мы, и вот мой, моя цель Son but, э, участия э, призвать э, en tant que participant, э, депутатов парламента, c'est appeler les, pa- les parlementaires européens, э, Америки, Канады, Великобритании, Франции, tous les autres Европарламента, pays, au point de Евро- vue international, Евросоюза, Э, международных правозащитных движений. Les mou euh, mouvements international de défense. Э, общественных деятелей, писателей, артистов. Tout, en fait, les personnalités, les écrivains, les euh, cinéastes. Les... Считаю важным участие лауреатов Нобелевской премии для того, чтобы обратиться и э, все-таки Путин решил вопрос как освобождение Олега Свинцова так и 70 незаконно осужденных украинцев. euh, que, que- que- que tout, tout le monde, toutes les personnalités, etc., euh, se, se poussent à Poutine à faire quelque chose euh, en, en faveur euh, d'Oleg et des Ukrainiens. Et là, 134e jour aujourd'hui, euh, il doit être dans un sale état, hein, si on peut dire. Ah. Et C'est c'est inhumain de la part de toutes ces, de toutes ces personnes, je pense, de, de maintenir des, euh, des, des, gens comme ça qui font des grèves de la faim euh, pour aller voir jusqu'où ils peuvent aller Он говорит, что сейчас это 134 день да. для него. Да, очень. это, что, это не гуманитарно, это делать, э, чтобы э, так э, действовать. Да, э, я добавлю, э, Олег Сенцов не написал э, прошение о помиловании. Олег Сенцов э, n'a pas прощения. Ну или заявление о помиловании. О помиловании, чтобы его простил президент. Ah oui, lui, Putin. il n'a pas demandé à ce qu'il soit э, gracié э, par le président, ça on le sait. Он себя не считает виновным. Ouais. Il s'estime pas coupable. И не считает виновными 70 человек, за кого он голодует. Et euh, il n'estime pas coupable non plus les autres euh, personnes euh, pour qui il fait la grève de la faim. Э, Вся высота его поступка La grandeur de son acte, в том, что он не за себя голодует, c'est qu'il ne fait pas la grève pour lui, а за жизнь mais pour la vie, освобождения незаконно осужденных 70 украинцев. pour la vie et libérer euh, ces euh, prisonniers qui ont été injustement euh, condamnés. То есть он своим поступком призывает людей